Hello guys, welcome to my channel So sa araw na to mga ka-idol ay pag-uusapan natin yung isang viral video na naganap doon sa mga Visayas Yung ano mga ka-idol, yung package litson Ayan. So naghanap sila ng resibo dahil wala daw BIR itong si Ma'am Marjorie Kaya nga daw nag-order sila sa online dahil yun daw ang kanilang purpose sabi, sabi nitong si, ano, si Marjorie. Hindi raw sila magbabayad pero kinain na nila yung ino-order nila. So mga ka-idol, uh, ipagpatuloy natin to pagkatapos lamang ng intro. So ito guys, balik tayo sa ating video. So sabi ni Mama Marjorie naghanap sila ng isang resibo dahil wala daw BIR itong si Mama Marjorie. Kaya nga daw nag-order sila sa online dahil yun daw ang kanilang purpose. Sabi ni Mama Marjorie, hindi raw sila magbabayad pero kinain na nila yung in-order nila mga kaidol. So tingnan natin mga kaidol kung anong mga kaganapan dito guys. bisita. Okay, mao ni akong lechon package. So ilan ang gikaon? Okay, mao ni mo bisita. Oh, wala man food sira. Ma'am. Mao ano siya ang owner kanina ka brown. So ganin na sila tanod pero wala gyapon sila mo bayad. So as you can see, gitaon nila akong mga foods. Oh, akong lechon package. So napanish nila balance na din sila mo bayad kay gamayan na sila. Mo ni owner naka brown. Sige, mag-wait ta ah. till mahuman nilang pictorial. As you can see ha, kikaon na ang ako ang lechon package. Mao hmm, ni. Hey, ma'am. May hapon, ma'am. Ako ting orderan sa imong lechon package, ma'am. Yes, ma'am. Ako imong gipadadaan sa money, ma'am. Mm. O, oh, then, mukuan lang ko, ma'am, kana pa siya balance, balance na 18,200. Okay. Okay. Yes, ma'am. Mao na siya. Mm. Hmm. Excuse me, ha? Kanang ako. Di ko mo bayad full ni mo ani tanan. Kay deposit na ko ni mug 9,000 mm -mm. kay ang package nga nahitabuan na is 18 nga nahimog 19 kana dapat dili na inanang food ingon man siya nako nga for good for 50 to 60 Ma'am, sala ba din ako kung inyo? Oh, kana, sala ba din ako, ma'am? Kung ang imong ko sa imong mga bisita dako or gamay og kaon, basta mo na siya akong pra- package, ma'am. Gusto siya ka nako. Mm. Nakaresibo. Nganong man, ma'am? Ay, kwante kas BIR. Ang Hala ma'am, oy, gin naakoy business permit ma'am, naakoy business permit. ay mo dinay mo ang style ma'am. That is why manak manapakagtaw. That is why. Ha? Oy, dili ma'am. Dili kailan na kita Ma'am, dili ko akong party gig. Kanire pinakadugyot akong party. I tell you, dugyot party. Di ngano namin tinirman ka ma'am. Kahit ko sa recommendation sa kong friend. Unya. Oh, shit, rekomendahan ko ginani. Unya. Naglagot ko ipang sultang mo tanan ron. Unsa man ipang ipang For what? Ano For what? Nga nung gitagaan ko nila, nagbayad na rin ako 10,000. Anya, do you think that is worth 9,000? Do you think imong food pila ra ni? Lo. Do you think nila imong food? Excuse me. Yeah. Mm. man ni? Eh? Ha ha ha ha. Kon kung sung nauron. Suway. Eh. Ako ni tinidot. Tawag sa pulis. Yes, you can. This is life. This is life. Oh, I'm here. Ma'am, ayaw pa bilang Christmasing, Christmasing. Ma'am, abi. Uy, si Paul Police, this is my package. This is, pwede ako ning kwaon. Pwede ako ning kwaon. Yes, ma'am, imo ni property, pero this is not fully paid. Ha, this is not fully paid. Ayaw pa ginana. That is why imo nana ka nga mangita ka resibo, mao din yata ka og isig ingon. kay mao din imong purpose. Ha? Walay, kamay ra kayo, ma'am. Ka-afford ka? Ma'am, ka-afford ka, ma'am. Ngano nang ngano nag-maintainer ka, ma'am? Mao din ay imong reason, ma'am. Ito lang na, girekomenda ko okay. kay naluoy ko sa recommendation. Ah, sus, ma'am, kanintabang ko. Dili na lang ako problema. Naluoy ka. What you did now? Ha? Unsay imong gibuha? Pangyatak ni ma'am. Ha? Pangyatak. mo. Nangilad mo. Unsay nangilad? Unsay nangilad? Ha? Oh my God. Ang nangilad, ma'am, why na Uy, ginoo ko 5,000. Worth 5,000. My God kay dili man nimo bayaran. Nga, akong ginan i-pull out, i-pull out kay pwede na ko ibayad, iuli ang 9,000. Ikay nangilad ma'am kay ngano? Ikay nangilad. Okay na nawag man siya day. Dili dili ihatag, dili ihatag ang ang food day kay di, di siya mo bayad. Mm, sige lang ma'am, masikat ra ka ma'am. Kakaya ra kayo na nimo. Uy, ayun tamo kay tiring. Food package na ma'am, di nakitiring. Food package. Kabaw makamo sa food package. Usi dagan. Ako supplier. Dili man ikaw ang giordiran. Unit naman gi-refer niya. Saba din na nako. My God. Oh. 60% ang 18,000 gibayaran. Ola, ginoo ko eh. Sus. Ayaw mamoy, ayaw mga na. Kabaw ka na nga, nangita siya agresibo nangita siya resibo na ko. Kay tungod, tungod mo na nangita siya resibo tungod kay pangyata kaya. Dili mamoy tanto pagasturya ma'am nang kamoy kamoy kamoy nang yatak sa moy si kataw. Di kamoy nang yatak. Dili ma'am. Ako'y supplier ma'am. Ano ni siya miss? Dili na siya, di ka mo direct niya kay Di Diri niya gipadasa ako ang money kay kabaw siya. Diri niya gipadana ko ang money kay kabaw siya. Oh. Ang problema man gud na kalita mo na Oh, aware sad siya tag pila pila ka kilos each. Aware siya man pila ka kilo each dishes. Oh. Mubayad sa amount nga 18,000 pila na inyo inyuhang package. Yes. Mm. Miro. Actually, ma'am, wait sa ang reseller ma'am, ang reseller ni patong na siya og 2,000. So niingo ako siya ginan sis dili ra ba kanada ko. Ang ako ang dawat na na 17,800 ra. Plus 400 nga it. Sige. Si Maria kaila mi ana niya kami mga bisita mi oh friends man mo of course oh bisita, mm, wala niya um man mm. kay sim syempre negosyante sad ko mm. negosyante sad ka ha? Kani siya nasa bangko nagtrabaho. Mm. Naami nga ri as bisita niya. Mm, yes. Willing si Maria mo bayad sa 18,000. Pero kinahanglan worth sad ang food na inyong ihatag sa iya. Wala lang. Ma'am, kabaw ka ma'am. Si Maria mo na ay ni jack up or wala basta worth ang food. Maura na. Ma'am, pila di ang words sa lechon, ma'am? Ang ako, di what's sa ang package ba? Ang package. Ang kiskutan ra ang package. Yes, ma'am, package. Ang kanan food. Yes. Pila man kay imo ang election. Ate, what's up? Mm. Kung ang election lang gud ma'am. Sige, sige. Ako pareha tag election. Kung ang lechon lang imo isgutan nga kanang good for 50 to 60 mm. person, wala siya reklamo sa lechon. Kaya yung lechon, dako. Mm. Pero kung package ang isgutan, ang inyong ubang sudan, dili gyud worth it sa 18,000 nga. Aware man siya. Aware siya, ma'am. Aware siya. Aware siya, aware siya, unsay sudan. Nag, nag-customize pa gani siya sudan, ha? Oo. Oh, oh. Aware siya sa... Ma'am, ang gingon ako, ma'am. Nag-expect siya refill package, dili kitiring package. Ma'am, ano mo expect siya refill? Na-expect, niya na siya. Nag-expect siya refill. Niya na siya. Ma'am, di, di, di, di ka kaingon nga, dili ko mo siya git, ma'am. Kaya ako katungod inyong git. Gikauna na ninyo. Kung inyo pa nang giuli, nag-order mo pinarash. Ako nang... Mao lagi, di makasabot mo kay isog sa kay siya. Pero ako ama na ma'am, ako'y kapuhunan na na. Pwede na ko iuli ang 9,000. Oh, o nya how come nga nung wa ninyo giuli kung gigamayan mo? Kung gig, kung di mo satisfied. Naa ka amoy. Dili sa ma'am gikaon man na ma'am. Dili ma'am gikaon na ma'am, gikaon na ninyo. Yes, ma'am negosyo kay mulugi ka. Ikaw negosyante man ka. Ayaw, ayaw. Mm. Di ma'am, nagstorya ba siya? Lagi, kanagtuo siya, refill. Ha? Ni anak siya nako refill. Ni anak siya refill. Nako siya na refill kay gamay ra ka. No, niingon ko package. Package. Kadako sa lechon. Ang lagi ayaw sa Apil na na siya sa package, ma'am. Kumain kagwa ka sa lechon package na apil na na. Sige lang, ma'am. Sige lang, ma'am. Okay ra, ma'am. At least kay bao ko. Sus, sayang kay ma'am. Dato kasi mong pamati pero nangyata kasi mong isikaingon. Sus, ino. You know. Wala. Ah, of course, mo, mo, mo, mo, mo laban mo kay friends man mo. Dili ma'am, uy, pangyatak na inyo ha. Pangyatak na inyo ha. Kaila mo kwartahan siya, pero pangyatak na inyo ha. Grabe inyo pangyatak sa isig tao ninyo. Grabe ni kaon mo dili fully paid. Bisag kun ala kun tanin niyo ana, nga ko malugi. Ha? Hmm. Isog na kay siya. Isog kay siya. Ayaw mapangyatak manay mo ha, ma'am. Unya, isog na makikasa sa cellphone, ma'am. Amo kay na imong Sige, budyo ka. Sige, budyo ka bullshit, ma'am. Lain kay ba? Kami stress kay ko ako ning party. Kami stress ko na ko. Ano si di mo nako. Karon ni reply siya nako. Punan di kag patay kag buwan. Ano nang bullshit mo lang kay ba minon ubos kay sa mo pagkatao ba? Ano? Mo lang balikas balik kasod. Dagaan di kay kagod. Dili ko po. Mo ni ko ni mo 3,000. Ko ano 3,000 mamoy. Kalayo kan anak Jismil ko wang ma'am. Ani ma'am? Dili ma'am. Ma'am, bisag imo lang ko puna na ng 7,000 ah, ma'am. Oh! Ha, grabe, ah, gipakaluoy ko nimo sa akong puhunan. Kadako sa akong puhunan, my God! Ha? Ah? Sige lang ma'am, okay ra ma'am. Okay ra. Sige lang, ma'am. Okay ra, ma'am. Daghang ka kwarta, sige, okay ra. Pangyatak na mo, ha. Kay abi wala may BIR, way resibo, di ka mo bayad. That is why the order ka sa online. Kay mo din na imong tumong, manabla kag tao. Huy! Diyos ko, customer is always right. Mo na, mangyatak na lang mo sa inyo isig ka kataw kay customer is always right. Ha? Ayaw eh, pangyatak na inyo ha. Wala pa mo ni paid, anak pila ko puhunan sa baboy 8,000. Ha? Ako sudan, pila ko puhunan 3,500. Ako pang mga lamas, putri. Bayad pa na ako sa mga hago. Ha? Sige lang, ma'am. Nataydaga nag-mention niyo sa Tolfo. Unsaon paguli? Unsaon paguli? 500 viewers. Unsaon paguli? Gikaon na kong sudan unsaon paguli tanawa ang lechon ako mga sudan gikao na oh, bami asang uban asang chicken cordon asang chicken cordon nawa ang chicken cordon 1 2 3 4 8 8 ni kasudan sus ma'am ay ko gadlo ka ma'am kay ikaw sus ambot lang isig nangyata kasi imong isig ka tao sus grabe ingon anak ka kwartahan kuyaw ni mo eh, kwartahan ka pero nangyata kasi imong isig ka tao 600 viewers. Salamat sa nag-mention. Yes, oh. Guwapa siya, dato siya, pero di siya kabayad sa iyang kulang. Ha? Imagina na lang. Sa siya kagwapa. Wow. Hmm. Pagtawag, ma'am. Mas maayo, ma'am. Magtawag ka, ma'am. Day, property. Mura mo kag nakalitan si mo pagadato, ma'am. Kapariner lang gani ka, mura na kang si Kinsa. So wala sila ni Bayad sa kuan kay dili ko no worth it. Dili ko no worth it pero ilang gikaon Nanay lang mga bisita ilang gikaon. So ani ni mao ni ang sudan usa ka lechon. Actually 8 ni ka sudan ang butas ang uban kani 1, 2, 3, 4 niya duha ka fruits 8 ni kasudan. Unsa man, ma'am? Unsa man? Ini unsa man, ma'am? Dili, ma'am. Oh yes, 18,000 ni siya worth ha, pero napa ni sudan lain upat walo ni kasudan, isa ka lechon o duha ka fruits. Walo ni siya kasudan, nga nahuhog siya 18,000 kay kuan, Napatong ako ang reseller ani og 2,000. So sila nagsabot sa akong reseller. Yes, thank you for sharing grabe pod na nga customer kadagan na nga sudan kadako sa lechon please go share kay dili sila mo bayad hindi gud sila mo bayad So ito yung video na nag-viral sa Visayas mga ka-idol. Umuwi na lang si Ma'am Marjorie at hindi siya binayaran. So kung anong mga reaction nyo guys, pwede kayong mag-comment at i-like and share yung video na ito. At huwag kalimutan i-subscribe at pindutin ang notification bell mga ka-idol para naman updated kayo sa mga susunod kong mga videos mga ka-idol. So hanggang dito na lang guys at sana po ay nagustuhan yung video na to. God bless you always mga ka-idol.